Vi siete mai chiesti come il maestro Seba registra i suoi meravigliosi music video? Ebbene, oggi risponderemo alle vostre domande con l'imperdibile backstage del video di Alive, dove la Cruz cavalcherà cancelli, si perderà nelle fresche frasche e eh, si aggirerà per edifici abbandonati per girare il video con la macchina fotografica di Project Zero. Ciao a tutti ragazzi! <laughs> Benvenuti su un nuovo video, siamo a Capicon Finalmente se ne sono andati via tutti i clienti perché è il terzo video che faccio E si sono rotti i coglioni giustamente Quindi vabbè, oggi volevo parlare del mio video di Alive che ho girato l'altro giorno ho fatto questo video meraviglioso con eh, sempre con Fabio Rocco che hanno fatto anche il video di On The Run sempre con gli Audio Spettro che hanno cantato anche in On The Run quindi abbiamo preso lo stesso cast perché abbiamo pochi soldi e tanti amici buoni quindi ce li teniamo io avevo la camera oscura come qualcuno di voi avrà visto magari nel mio video di 1000 iscritti special e siamo entrati là e abbiamo girato il video io ero felicissimo mi sembrava di essere dentro un videogame è stata una figata tutti sono stati gentili e questo video è divertente perché ci saranno delle scene fatte a Maso Berghesella ma Maso, è un Maso bellissimo che ce l'hanno prestato abbiamo fatto delle scene con Aki quest'estate poi insomma abbiamo fatto un po' il castello di Pergine che è un altro castello che c'è in zona in cui ho anche suonato il piano molto bene poi ci sono state altre scene che abbiamo girato vabbè appunto queste che abbiamo girato oggi quindi abbiamo fatto tre giorni di shooting in più c'è un altro giorno di shooting che non so quando lo metteranno però io non ci sarò nelle scene che faranno il quarto giorno quindi veramente quattro giorni di shooting per un video quindi vuol dire che stiamo aumentando di budget yes ebbene penso che verrà un video bellissimo tra l'altro abbiamo già il supporto di Makoto che è il creatore di Fatal Frame ossia Project Zero che ha visto già la mia camera su Twitter e ha detto è ah, uguale a quella del film infatti è la stessa del film che hanno usato mi sembra così identica quindi è molto eccitato pure lui a come verrà questo video io vorrei farlo uscire per fine novembre diciamo dai forse i primi di dicembre ma io spero e confido che questo video backstage farà sì che riusciamo a farlo uscire uscire il prima possibile poi ci sono anche un po' di cose in digitali che vorrei fare fare a Max Rambaldi se non si incazza e delle cose che farò fare a Claudio Lavascio quindi sarà una collaborazione veramente di più persone e il make up eh, le, molte scene le scene quelle di close up più che altro del mio cantato al castello del, di Pergine sono state fatte da una make up artist molto brava di Trento che è Annalisa che ha fatto il make up sia per On The Run che per questo video e anche le scene al maso di Torresani anche se mi si vede quasi niente però ha fatto il make up tutti i tre giorni ed è bravissima andatevi a prenotare l'album andatevi a scaricare la canzone di Alive, è una canzone molto bella che parla di come praticamente, sapete, noi siamo tutti vivi, però sapete, solo nelle difficoltà che comunque noi ci troviamo di fronte alla vita, quando ci sentiamo veramente come se stessimo per morire, o sapete quando, sapete, le cose che vanno bene, però tutto di un tratto calano in mille pezzi, cioè tutto va proprio a sfracellarsi. Secondo me in quel momento è il momento in cui bisogna rialzarsi e si capisce realmente che si è vivi e si ha questa forza dentro, si trova questa forza di di reagire alle cose difficili che ti possono capitare nella vita e secondo me è quella la cosa più importante, il messaggio che ho voluto trasmettere con questa canzone, infatti proprio il ritornello è così. Quindi cioè, c'è proprio questo messaggio forte che io devo dire che nella mia vita mi sono trovato in tante situazioni in cui non volevo più fare modello, non volevo più fare musica, non volevo più vivere in Giappone, mi, mi sono capitati questi momenti no, però anche quando c'erano le cose che non andavano bene ho trovato questa forza che mi ha aiutato, quindi questa canzone è proprio un omaggio a questa forza che, che ho trovato in me. Ci abbiamo messo tanto a farlo il video perché è veramente una canzone che sento molto vicino e quindi volevo che anche visivamente questo video fosse forte, quindi vabbè adesso lo stanno ancora editando però sembra molto promettente sono sicuro che tutte le persone che ci stanno lavorando Robo e Fabio in primis faranno un lavoro fantastico quindi non vedo l'ora di farvi vedere i risultati grazie mille per aver visto questo video ci vediamo al prossimo video se avete domande o altre cose che volete chiedermi lasciate un commento qui sotto grazie ancora e ci vediamo al prossimo video io carico sempre le due condividete questo video mi raccomando ciao ciao Ragazzi, buongiorno, sono rincoglionito non poco, però stamattina si va a girare il mio nuovo video. Quindi, siccome vengono a prendere tra 3 minuti, questo video sarà ancora più a cazzo del cazzo. E quindi vabbè, comunque bevo il caffè adesso, poi andrò in questo ospedale psichiatrico a registrare... dove è il latte? E Dov'è il latte? Eccolo. Andrò a registrare in questo ospedale psichiatrico e vediamo come viene. In ogni caso volevo dirvi che siamo arrivati in 200 anche su questo canale del cazzo e mi fa un sacco di piacere. Volevo ringraziare Lilletta che per chi non ha visto la sua review del mio video On The Run se la può cercare on YouTube. Lei è fantastica, fa sempre le recensioni, adoro sia lei che il suo moroso, eh, ne ho incontrati anche a Tokyo e li ringrazio sempre per questi video bellissimi. Ah! Buongiorno Ivan degli Audio Spettro. Che, che, che, che. Allora adesso vado a mangiare le proteine e poi siamo pronti a partire. Ivan dove stai andando? Andiamo a farci i capelli. Bene, da Modarca. Ci ha aperto apposta per noi. <laughs> Buongiorno, piacere Sebastiano. Alla rosa. 世界が君の味方だとしたら Fine. Siamo a Rovereto, città di gioia e dolore. che gioia? No, non lo so, è tanti dolori. No, guardate che Rovereto è famoso, giusto? C'è il Mars. cioè, <laughs> ma come cazzo? Cioè, io ero là, avrei potuto morire, notate. Sì, beh, ma dai, muori famoso. <laughs> no, muori e basta perché non è che monevo live. Ovviamente questo è veramente un video strabaus. Corrado potrebbe essere l'ultimo tuo video. Esatto. Eccoci qua. Dicevi? Ma comunque dicevo, sai come fa Seba? Prende in affitto le case dove si sono morte persone in Giappone che costano di meno. E poi invece a dare in BNB, no? Li affitta agli altri, sì sì. Ma, ma, in Italia ci sono, costa meno se, c'è stato suicidio. Sì? No, non lo so. In Giappone sì, cioè proprio per legge devono dirti se si è ammazzato qualcuno. Ah beh, ma anche in Italia ah, sì? Dire, sì? E mm, beh, ma a te ti darebbe fastidio? come... Si è ammazzato. <laughs> Esatto. <laughs> Vabbè, guarda che bel posto tra psichiatrico ma siamo in una vecchia scuola Qua tutti i bambini che hanno studiato qua sono tutti morti Un rituale che non è andato a buon fine, vedete? Queste sono le ultime scritte che hanno fatto Sono un po' di vetri ma noi abbiamo le scarpe quindi va bene Benvenuti nella mia umile dimora <laughs> Ecco cosa succede quando si fa autogestione Qua c'era autogestione, sono sicuro. Mi sei ridotta così. Il make up, facciamo il make up. Viene bene. Oh. Sì, sì. <laughs> Ok. Mi siedo per fare il cantato di Alive. faccio vedere un pezzettino del video che stiamo girando. Con gli Cognati, aspetta. 描き続け questa parte qua era dove... Questa è la mensa, credo. La mensa? Mamma mia. Oh mio Dio, cosa salterà fuori? C'è un odore di morto. <laughs> questa era l'aula. Ah, però guarda, quello sembra un po' moderno. Qualcuno è stato qui di recente. Sì, ha dovuto spostare Oddio, se, mi, se saltasse fuori qualcosa qua mi prenderei una cosa. Comunque c'ho la camera oscura. Ho la camera oscura con cui posso prendere tutti i fantasmi se saltano fuori. sì, no, sono fatte, sono fatte belle, ti arrivi quasi un controluccio però. Erano dei belli posti. Ti piace Corrado? Sì. Perché vi rovinano con queste scritte? Corrado vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare gli amici da casa? Saluto tutti gli amici di Tokyo. <laughs> Ciao, no, bye bye. Questa è in italiano. No, veramente. Eh sì, non lo metto sul canale principale. Questo non so neanche se va sul mio canale di Sebastiano in Giappone, andrà su Sebastiano della Vittoria. Non ti sei iscritto? Mi sono iscritto, sì. Sebastiano cazzo? Sebastiano a Attugazzo. Martina, vuoi dire qualcosa? è stato truccare Corrado? Ma è, stato, un'esperienza unica. Un'esperienza com'è? Unica. Unica, Corrado. Guarda quanto è bello Corrado. Posso? Vai, vai. Ah, che bello. Che sta Dai che facciamo, dai. è vestito da sci. Da? All, da sci. Ho capito a scimmio. La scimmia no. to the Abbandoniamo così questo scuola infestata. Adesso ce ne andiamo. per Digibanco, questa è la quarta volta che faccio questo video. Sono in macchina con gli Audiospettro, stiamo tornando a casa post video. Ciao, ciao, ciao Corrado e Nicolò. E abbiamo <laughs> Nicolò. Nicola Vabbè abbiamo fatto un video bellissimo oggi in questa stanza bellissima Stavo telefonando Location stupenda to look game